Hello everyone, I am Sham Saraf and I am your educator for quantitative techniques for Collateral Academy. आज का जो टॉपिक है we are going to discuss some common mistakes to avoid in quantitative technique section for CLAT so ये एक ऐसा सेक्शन है मैथ्स वाला सेक्शन आप जिसको कहते हो जो काफ़ी लोगों को हॉन्ट करता है राइट और इसमें क्या क्या गलतियाँ हम सारे बहुत सारे बहुत गलतियाँ करते हैं इसके अंदर क्या क्या गलतियाँ नहीं करना है आपको अवॉइड करना है उनकी आज हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहला गलती जो आपको अवॉइड करने का is is don't skip the complete QT section ये सबसे बड़ा गलती है जो मैक्सिमम एक्सपीरियंस करते हैं जो क्लैट लिखते हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग जो क्लैट देने आ रहे हैं वो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं राइट कहीं ना कहीं मन में मैथ्स के प्रति एक अलग टाइप का डर है बना हुआ राइट और उसी वजह से वो इस सेक्शन को लीव कर देना चाहते बोलते इससे पंद्रह मार्क्स का सेक्शन है चलो हटा देते हैं एक सौ पैंतीस मार्क्स पे ही हम कॉम्पिटिशन या जो भी एग्जाम है उसको लिखेंगे राइट सो एक सौ पैंतीस मार्क्स के ऊपर अगर आप यू you नो know, आप पूरे पेपर पे डिपेंड हो रहे हो आप सोचो आपने दस परसेंट मार्क्स तो ऐसे छोड़ दिया है बिल्कुल फ्री में इजेंट इट वो दस परसेंट मार्क्स कोई भी जो आपका कॉम्पिटिटर है मतलब हर स्टूडेंट यहाँ पे कॉम्पिटिटर है सो वो वो दस परसेंट मैच मार्क्स जो भी ग्रैप कर लेगा वहाँ पे अगर उसमें से पंद्रह मार्क्स में सात आठ मार्क्स भी लेकर के आ जाता है he has an extra edge over you so complete आपको सबसे पहले ये करना है कि ये जो क्यूटी का सेक्शन है इसको आपको लीव नहीं करना है you need to make efforts and attempt तो सबसे पहले आपको ये बात समझना है कि क्यों करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मैथ्स नहीं पूछते ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा कुछ मैथ्स पूछ लिया है कि बिल्कुल आप सॉल्व नहीं कर सकते हो डेली टू डेली बेसिस वाला मैथ्स है बहुत बेसिक लेवल का मैथ्स है class seven eight nine ten इन क्लासेस पे ज़्यादा फोकस है जब हम क्लैट के मैथ्स की बात करते हैं एंड आप बिल्कुल इस मैथ्स को सॉल्व कर सकते हो it is easy it is doable तो अगर किसी ने आपको ये बता दिया कि नहीं ये आपसे नहीं हो सकता है तो बिल्कुल गलत बताए please take a look at it solve करो कोशिश करो and ensure that आप कुछ ना कुछ तो questions attempt कर ही सकते हो. So the idea is at least to get in this range. आठ मार्क्स से कुछ पंद्रह मार्क्स के बीच में फिफ्टीन ऑन फिफ्टीन आ गया तो बहुत बढ़िया but on a minimum side eight to ten to twelve marks तो आ सकता है जो कि आपको बहुत ईजी हो जाएगा टॉप थ्री कॉलेज में एंटर करने के लिए प्रोवाइडेड आपके बाकी एरियाज आपने अच्छा प्रोवाइड यू नो अच्छा स्कोर किया हो you need to do well with other areas as well तो क्वांट का जो मार्क्स uh, होता है वो आपको एक एक्स्ट्रा एच दे देगा right so it is very very important guys कि आप इस सेक्शन को बिल्कुल लीव नहीं करो ये पहला एरर है जो लोग करते हैं वो पूरा सेक्शन छोड़ देते हैं that is something that you should not be doing second don't skip the basics of any topic हम वापस से क्या करते हैं although yes I will also be telling you some of the topics some time कि ये टॉपिक्स के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है that is how CLAT has been asked and so on. But I'll still advise you don't skip any topic. जब भी आप competitive exam लिख रहे हो नेवर नो अगले साल इस साल कौन सा टॉपिक uh, के ऊपर क्वेश्चन आ जाए so you should not be skipping up basics of any topic basic question आ रहे हैं क्लास में so, आपको basics पे focus करना है कोई भी topic को छोड़ना नहीं है आपको सारे टॉपिक्स के बेसिक्स कम से कम बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस लगा लेने सो so दैट कम से कम अगर एक बेसिक केस आ गया ग्राफ आ गया तो आप इसको सॉल्व हैंडल कर सकते हो right secondly various question types करने हैं वेरियस क्वेश्चन टाइप्स अगर आपका मैथ्स थोड़ा सा वीगर साइड पे आप एक ही टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो से चार से पांच क्वेश्चंस एक ही टाइप के so that you can strengthen your basics right but same questions बार बार मत लगाओ same questions as it is same वाले मत लगाओ सेम कंटेंट सेम मटेरियल बार बार मत लगाओ उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है इसलिए variety of questions various question types आपको सॉल्व करना है that is what you should be looking forward to right and अगर आप अच्छे हो मैथ्स के अंदर तो पहले से ही आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस कर लेना चाहिए right so I hope you are understanding this point कि कोई भी टॉपिक का बेसिक्स मिसअप नहीं मिस uh, नहीं करना है कंसेप्ट बिल्डअप करना है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने हैं एंड जब तक आप ये सब काम नहीं करोगे टॉपिक अच्छा नहीं होगा राइट थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट वाला जो हम सब नहीं करते right we don't give time to the the section on daily basis if you can figure out half an hour time one hour time it is very very good आपका जो क्वांट का लेवल होगा वो अलग हो जाएगा go to next level right practice करने पर सो प्रैक्टिस दो चीज के लिए काम आता है पहला क्या कंप्लेन्स रहते हैं कि फॉन्ट में हम चाहते हैं स्कोर बढ़े right but font section is not that happening why because हमारा फोकस अदर सेक्शन पे ज़्यादा हो जाता है तो आप आप ये सोचो आप जो टाइम लीगल पे दे रहे हो या जो टाइम आप जीके पे दे रहे हो ऑन डेली बेसिस अगर आप कुछ टाइम उतना ही टाइम अगर आप फॉन्ट पे भी दोगे राइट तो ऑब्वियसली कौन का सेक्शन आपका अच्छा हो जाएगा सो so, यहाँ पे अनआर्गुबली जो बाकी सेक्शन हैं उनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है but every marks is important competitive exam के लिए हर एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है so you cannot leave behind this fifteen marks fifteen marks आते ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते it so what is really important कि आप ऑन अ डेली बेसिस कुछ अमाउंट ऑफ टाइम आप बिल्कुल दो for the quant section as well it should be happening on a daily basis like you are doing it for the other topics like wise आपको यहाँ पे भी करना है on a daily basis you need to give time you need to give time for the quant section that's it इतना ही आपको करना है कम से कम हाफ एन आवर स्पेयर कर सकते हो वन आवर स्पेयर कर सकते हो it will make up right so that is is what you to do to so get off get out of this mind set कि मैथ्स मेरे से नहीं हो पा रहा है क्या करें क्या नहीं करें उसके लिए you just have to devote time to it that is it it is only demanding time थोड़ा बहुत जो भी टाइम आप उसको मैथ्स को दे सकते हो वो जैसे ही आप देने लगोगे your marks and everything will start increasing आपका अंडरस्टैंडिंग आपका जो मार्क्स है ये सब इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा So that is something that you really need to do it and do it now, not wait for a lot of time, you know. Right? I hope you are understanding this, everyone. Chalo, the next thing, agar, agar, uh, if I have to, you know, give some examples, I, I have, you know, before taking up the next, I have got, uh, you know, messages from several students saying that उनका जो स्कोर है क्वांट में इन दी मार्क्स दैट है उनका मैथ्स का जो स्कोर था क्वांट का स्कोर था to two to three marks now, and now they have started getting you know in the range of 12 to 13 marks as well. And that is only happening because they have understood the concepts, right? उन्होंने समझा है importance of the quant section and वो अब daily basis पे time भी दे रहे हैं section को. एक बार आप टाइम देने लगोगे आप फिर टाइम के साथ you know increase and decrease कर सकते हो किसी दिन आप नहीं भी दोगे तो काम चल जाएगा राइट बट इनिशियल स्टेज पे require a lot of time right चलो next सो नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ही मैंडेटरी कि passage based DI is difficult हमने किसी से सुन लिया होगा कि पैसेज बेस्ड जो डी आ रहा है क्लैट में लास्ट टू ईयर से बहुत ज्यादा पैसेजेस के ऊपर फोकस है इंडीड पूरा क्लैट ही पैसेज के ऊपर फोकस है एंड हम बोल रहे हैं कि बहुत डिफिकल्ट है कैसे सॉल्व करें क्या करा जाए एंड सो ऑन तो पूरा क्लैट ही आपके लिए डिफिकल्ट होगा रीजन बींग दैट पूरा का पूरा क्लैट पैसेज ओरिएंटेड है और as far as I understand जो मैथ्स के पैसेजेस हैं वो फिर भी इजी होंगे compare to the verbal critical reasoning and other passages that you get right so it should be something that you should be able to handle इसमें सिर्फ क्या है डेटा है डेटा क्या है कैलकुलेशन है that is what to do so calculation मुश्किल लग रहे होंगे सो so, क्या करना चाहिए devote some time to calculations on a daily basis that's what you have to do right and you need to solve variety of questions passage में भी variety of questions आपको solve करने हैं राइट सो जब तक आप वराइटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे as I said previously time जब तक आप नहीं दे रहे हो तब तक it is always a problem और जैसे ही आप टाइम डिवोट करने लगोगे वराइटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे you will not find it difficult you will find it that it is something that you can easily manage it right so you need to focus on passage based question that is for sure but again before you focus on passage based question I would say that आप थोड़े बहुत बेसिक्स बिल्कुल cover up karo so that you have your understanding calculations pe focus karo and then come to the passage oriented kind of questions taki aap usko completely handle kar sakte ho right that's exactly how it should happen and जब आप पैसेज ओरिएंटेड टाइप का क्वेश्चन कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप एक एक दो पैसेज लगा लिया समझ लिया ठीक है बट उसको डेली बेसिस पे या यू नो वंस इनिशियली तो मैं बोलूंगा डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करना चाहिए later on may be you can decrease it twice और ट्वाइस और thrice a week that's what you can do and you can solve various other kinds of questions as well right so that's exactly what you can do guys the next point and the last point that i would like to cover yahan pe is not focusing on the right content so hum kya karte kabhi kabhi bahut bahut easy questions hi lagane lagte hain wo lagana chahiye jab aapka basic concepts weak hai once that is covered aapko thoda sa level increase karna hai या हम कभी कभी कुछ ऐसा करते हैं कि हम कई सारे मॉक्स हैं इधर उधर से पिकअप कर लेते हैं वेरियस सोर्सेज से कंटेंट को पिकअप कर लेते हैं बहुत मुश्किल वाले कंटेंट को सॉल्व करने लगते हैं जो कि क्लैट में नहीं पूछेगा so focus only on the right content right also you need to do something else also guys कि आपको फोकस करना पड़ेगा not only on passage to focus on even D I and graphs you need to focus on the normal type of one liner and the other kind of question because और क्लैट के साथ ही अदर एंट्रेंसेस का भी प्रिपेयर कर रहे हो सो जब आप ये सब चीज यू नो प्रिपरेशन में लेकर के आ रहे हो things become better for you right although yes I suggest कभी कभी एट टाइम्स अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है so for some challenge you can take up some higher kind of question not too high again a little higher than CLAT level you can go to that level and try solve right that's okay that's good for practice but again not too high level not too low level you should keep yourself on the level of class so practice from the mocks practice from the second test topic test जो भी tests hain aapke paas wahan se aap uh, solve karna start karo focus karo calculations ke upar right remember that CLAT mein uh, 2020 CLAT mein there was a DI ka case right? usme koi passage oriented nahi tha और the last two years passage पे ज़्यादा फोकस किया गया हो सकता है आने वाले समय में पैसेज के अलावा भी डे ग्राफ्स के ऊपर फोकस हो जाए सो जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो आप प्रैक्टिस सारे टाइप के क्वेश्चन को करो another thing don't only focus on sample papers पिछले दो तीन साल के टूल solve them get an idea किस टाइप के क्वेश्चन बने हैं सैम्पल पेपर में यूल गेट एन आइडिया क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं but don't only rely on that right you need to रिलाई if you want rely rely rely on the mocks rely your uh, and the right content with you know uh, when when i say right content you need to solve a lot of material for that right जो क्लैट फोकस्ड मटेरियल है आप उस पर ही फोकस करो राइट सो वहां से अगर आप प्रैक्टिस करते हो you will know that you are on the right path that's exactly you need to do for maths guys right will not carry on this session for a longer period of time. I hope you understood what all areas are there that you need to focus on and get it correct that's it so do a lot of practice do a lot of practice and i really hope that our maths attempt gonna start Hello, see you all guys and yes you can join me on an academy with some math section session right um, so we'll catch up guys see you all bye bye thank you thank you everyone bye